するしないそれでは今回の匠ご覧くださいラン3曲3本バー開始です。皆さん手配を開けてください。 ドラマ数は、キムさん。いや、本当によかったね。うん。あのおかげで、なんとトップに立ちました。トップに立ちましたね。そしてキムさん、あれはい。 どうされましたお顔ちょっと変わりました気づきますね。戻りましたね。ちょっとメガネをまたメガチェンして、はい。コミカルキムの方に戻ってきました。なんか、安堵の気持ちがメガネにも現れております。はい。今回、トップ面立った時の打ち方を教えてください。そうですね。あの、ガラリと打ち方変わりますよ。どのように変わってきますやっぱり、あのー 8000報銃とかが、もう本当に罪になるんですよね。そうですね。全局まではもう守備を恐れず、えー、法銃覚悟で行くんですけど、手を作るんですけど、この局は結構報銃には敏感になって、うん、あのー、まず絶対振り込んだらダメです、もう。ああ、はい。打たない打ち方。はい。はいうん、基本打たない。打たない打ち方。はい。はい、放銃しない打ち方。うん。 まあ、上がるメリットとしては自分の加点よりトップ盤石にする、もしくは、イメ面の上がりを阻止する上がりとかもね、そう、価値、価値が出てきますけど。そのあたりもこう、打ってる最中に思うことあったら教えてください。はい。でも今回いい手ですね、まいいね。なので、基本は上がりに向かいます。別に、ガチガチの守備で打っていい点数でもないんですよね。降り、ベタ折りしちゃうと結局、えー、シャーチャペーチャの上がりでね、またトップが危うくなってくるんで、はい、 えー、じゃあまっすぐ上がりに向かうのがベースで、まあ、とりあえず吐くにはなるんですけど、ま、はい、っすぐ上がりに向かうということは、うん、ただこのシャートンあたりはね、はい、温存、うん、でも今回やっぱ手がかなりいいからやっぱトンシャーも押し出されるな、まあ、自然にスタートは打ちやすいですね。さらなる加点って すごいリード取れますもんね。そうね。やっぱりそれが第一本線。このハイパイ見るとそうですね。仕上がれば、1万2000ですもんね。うん、さあ、どうだ。おお。ちょっと安くなるか。あとさっきまでと違うのは、はい、あの、他茶の捨て牌をね、そんなに見てなかったです。もう。 ラス目のうちは。ああ、先ほどまでは。そうそうそう。ちょっとこう、気になっても目をつぶるわけじゃないんですけどそうそうそうそう。もう行くしかないんで、自分の選択肢が少なかったんで、他者の捨て牌見てどうこうは、はい、それで打牌が変わるがないあんまりない。ね、そうそうそう。でもここからは。全然違う。何これ。 <laughs> あら <laughs> これはね、はい、トン安牌で残したい気持ちもありますが、はい、ピンフ効率をマックスでいきましょう。さあ、すでにいいシャンテンです。うん。 で、これね、すぐピンフで転廃したら、リーチの一択です。あの、ピンフドライチ日給は3800とか上がっても、はい、まだまだシャーチャーへのね、チャンス残しちゃうんで、うん、で、これ、目いっぱいにまだ。目いっぱいでいきます。はいはい。あの、ペイは、トンと違ってね、ピンフで使える範囲なんですけど、うん、で、リャンマンパーマンペイの重なりやすさで言うと同条件なんですよ。やっぱ、3万チーマン引きがね、すごく良くなるんで、はい で切らざるを得ないなと。そうですね。はい。さあ、今回まだ普通か。そうですね。かみちゃんも別にターツ落としではないですもんね。うん、まあまあ。ああ、これはどうです微妙ですね。っていうのも、まあ、パーマン切るんですけど、はい、マジョリティに感じます。これ、ペンサンワンリーチは全然嬉しくないんですよ。はい。なので、この E1 引きは全然嬉しくないけど、 まあ、2か1の縦引きは嬉しいですもんね。そうね。うん。縦重なりで言うと別に1、2、8はどれ切っても一緒なんですよ。ここでまた変わりますかこれはね、はい、あの、3ピン切りになるんですけど、ペン3ワンリーチを絶対打たないんだったら、3ピン採用してもいいです。 けど、一応ね、スペン3ワンリーチ絶対打たないわけではないんですよ。あそうなんですね、はい。あの、親の先生リーチっていうのは、たとえペンちゃんといえども、はい、されども優位、有利には間違いないんですよ。なので、ペン3ンリーチ打つ可能性はゼロではないです。なので残します。なるほど。はい。さあ、自然に今回捨て牌が見えてますね。地牌と。 あ支配そうだね例えば私今すぐペンウーソかローソを引いて、はい、ペン3はペン3は今なら書ける今なら書けますはいあラスベからのリーチが来てしまいました、ね、はいはいはいこうなった時にはいあのー、もう絶対に振り込まないので 防御。はい。防御キムさんになるんですね。はい、基本はベタ折りです。あの、リーチが入る方向としては、一番良かったですね。はい、あ、はい。2着目、3着目が来るよりは、うん、そうですね。そうですよね。もし積もられたら親かぶりですしね。そう。一気にまくられるよりは。そうそうそうそうそう。安めだったら、うん。なかなか一撃ないですからね。うん、さあ、現状、おあれドラドラです、ね、とりあえずイーマン切るのは間違いないですが、はい あの、自分の手の価値がかなり高まりましたね。で、現状、はい、現物が E ピンの1枚、まあ、9ピンもまあ比較的打ちやすい。まあ、1.8枚ぐらい安牌がある感覚ですよね。うん。絶対通るとは言えないけど、ねまあ、ほぼ通るでしょう。安牌1.8枚。うん、あ、これで安牌が2.8枚ぐらいになりましたね。うん、うん、でもこれ、 なったり、スッチーソー入ったらリーチしないんですかこれね、はい、おります、私は。はい、これね、結構悩む人多いと思うんですよ。はい、あのー、価値がかなり高いですよね。親万1万2000の加点がもう目の前の手配なんで、えー、行きたくなる人が多いと思うんですけど、僕はね、降りたくなってるんですよ。 展望状況のせいで。これね、今日言えるかな、どうかなって思ってたんですけど、おかわりルールの南山トップ目っていうのは、すごく偉いんですよ。今だ。今。で、宝珠が本当に積みすぎるの。例えばこれで押し返して3班4班放獣したとして、失うものは3班4班の素点じゃなくて、40何点を失ってる。親の100万宝珠クラスに罪なんですよ、こっからの宝珠っていうのは。 もうね、絶対守らないといけないんで、僕はこの手は、本当に降りたくなってる。でももしですよ、はい今これ来たの8じゃないですか。うん数ワンが来ました。数ンだけは、もう、リャンマン勝負しますね。チーワンは、まあ、それも勝負しますね。スッチー 微妙なんですよ。ああ、それぐらいこう、それが悩むっていうのが結構異端だと思うんですよ。多分視聴者の方も麻雀プロもほとんどの人が、スーチーソーでした、喜んでリーチ、リャンマン切りっていう人が多いと思うんですけど、これ結構僕もね、みんなの打ち方見てて、いやー自分って変だなとは思いますよ。 <laughs> けど。でも今、パワーワンが来たことによって、はい、もう完全に撤退、はい、そうですね。はい。わかりました。はい。全然やめてくいないです、うん、これは。もうトップ目だから。はい。ここから、最悪、トップを逃すようなことがあるそうそう、積みすぎる。自ら逃すようなことがある方が、そうそうそうそう。痛いと。いけないことだと。そうなんですよ。 なので、本当ね、映えないと思いますけど。いや、でも大事ですね。これをまた、冷静な判断な気がします。はい。あのー、やっぱり、今ね、これで、本当だったらテンパイ、ね。テンパってましたね。はい。気にしないはい、はい。気にしないでいいです。完全に抜いていく。はい。打っていく順番も大事ですね、これね。あと、ですね。まだ、面前でね、組んでてもおかしくないですもんね。そうだ。数ピンは現物。 あんまり強い牌も出てこないですね。そうですね。押し返しがないのはかなり助かります。やっぱりあの、ラス目に打つ方がっていう思考がみんな強いってことですかね。と、あとは手配かな。7巡目だとやっぱり手が整ってない人も多いと思うんですよ。今ね、ちょっと微妙な選択になってます。どこが微妙ですかえー、現物がまずありません。まね、はい。こんなね、 ベタ折りしといてね、折り打ちしたらね、もう何してんのと。ワンチャンスだったり筋ってことそうそう、何やってんだと。はい、現物ないので、もうシャー、1枚切れシャーと、筋9ピン、はい、筋チーピンの3択になりましたね。9ピンで当たるときって短期かシャンポンですよね。はい、短期シャンポン、短期シャンポン。ここはさらにそれに加えて、カンチャン、ペンチャンもあると。ですね。当たるパターンが多いので、チーピンは除外、 じゃあ、もうシャアの一択ですね。はい、で、これでもし放獣しても全く気にしない。はい。あのー、なんなら、9ピンとかで本来まっすぐ打ってたら、はい、出ない範囲で放獣しても全く気にしないでいいです。はい。なんか世が世なら上がってたんじゃないのぐらいの未来から、9ピンで放獣してもね、本当に、今この瞬間は人事を尽くしてるつもり なんで。まあでもそれが。はい。それで法上になってもね、本当に気にしなくていい。しない理由になりますもんね。今この瞬間一番安全で、かつ、天敗とか、うまく天敗取れた上がれたとかのバランス全部込みで、優れてるのは9ピンになりますね。はい。なので。9ピンの後どうしていくかがまた、はピンになるのか次はそうですね。あ、数ワン通りましたね。はい。これでじゃあ数ワン切りになりそうです。 もうこういうふうに判断した後はこうなってたら上がってたよっていうのはもう全く気にせず、はい、今できる中でしっかりと降り切る、うん、そうですねうん降りるのも勇気ってよく言いますよね確かにね何でも行きたいしみんな上がりたいですもんね基本的にやるのであれば 手配がね、いけいけってくるんですけど、完全にやめます。 <laughs> 数腕ですか、ね、まあ、一応、の手出しとかに数ンが刺さるとかも頭をよぎりますけど、それ以上にですもんね。リャンワンも取った。まあ、G1 はゃんの現物、あ、二人の現物になった。うん。もうリーチに振り込まないは絶対可能ぐらいになりましたよね。 いやかなりこう受けてるように見えるんですけれども、そんなこともまだない可能性ありますか、うん、ん、いや、ほぼ受けてると思います。ただ、万が一ってことですね。そうそうそうそう。あの、何でもかんでも、絶対とは思わないと。はい、どうやって見せるのがいいんですか、はい、ドラは見せないあの、もう、あとは、ほぼ降りてると信じて、一応、テンパイ、取れるテンパイは取りたいなっていう感じです。なるほど。これ大事にしてるのは。のからはい、そうですね。 じゃあ次 Q1 だったりトーンってことですね。そうだね。うん、いや、かなり、あのー、展望がない時のキムさんとは、またガラッと <laughs> 打ち方がね、はい、同じ人とは思えないぐらい、そうだね。がっちり守備になってます、本局。 本当にテーマが大事ですよ一曲一曲自分の置かれてる状況を冷静に判断してベストを尽くすって難しいけど考えるのすごい大事ですねそうそう同じ手配同じ手配でも打つ牌は変わるっていうことですよねキャンピン通った牌です残りつも回数少なくなってきましたやっぱりこう1位が大きいルールって、うん、こんなに変わるんですねそうトッ プ率を高めるための、はい、でもそのいうそういう差をメリハリつけないとジャンをなれないってことですよねそうなんですよ僕的にはこのだからトップ目の折もねね、結構中スポットライト浴びてもいい戦術かなとは思いますねねこういうリーグだったり積み重ねるものだからこその判断ですよね1回勝負だったらいきますもんねそうだねねここまでポイント稼いではいどうぞってなったらうん いや、でもね、やっぱりす、まあ、最強戦とかは別ですよ。あ、テンパりそうだぞ。9 <laughs> 万を切ってテンパり取りに行くか、パーピンを切って、テンパったらチーピン勝負。う。ーん。それ、ソーズが打てないので、ソーズが打つ未来にはしたくない。も含めて選ぶのは。まあ、でもやっぱ9番か。うーん。チーピンがやっぱ通る保証が、ローピンが3枚しか見えてない、カンチーピンはまだある。 ありますね。Q1 にしときましょうか。Q1 を打って、まあ、テンパイできるのは、想像引いてチーピンだったりですかチー、6級ピン引いても想像打たないですね。ないですねはい、6級ピン引きは、アイスチーソー引き、C とかも、ね。までのテンパイ取りますあ、取ります。僕は。はい。点差がね、まだ心もとないのは間違いないんで。はい、あ、出てこなかった。どうだ ああ、貼れない。では3枚切れですね。ギリギリのラインで転廃できなかった。はい。究極、転廃の方開けてください。リーチ者の一人転廃。3人とも折りとなりました。手配開けてください。確認してまいりましょう。さあ、このような結果になりました。町は老朽層でした。 うん、まだ急走が1枚いたか、いやでもギリギリのライン、天杯を取りに行くという思考まであって、まあそうですね、はい、降りるのは絶対で、現物しか打たないのは絶対なんですけど、その中でも安全に天杯が取れるのであれば取ると、はい、そうですね、まあそういうのはもう今する人多いですけどね、はい、本当に。流行ってますよね。流行ってますよね、天杯大事だっつってね。というわけで、親が落ちました。はい この4本歯というのをつないでの、親を最後どう打つか楽しみにしております。はい、親を失ってからの打ち方、はい、お願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。オーラスもお楽しみに。